असेंबली एफ नया नया नया नया नया नया एक बोरा से को बनाया तो वो बोला के एफ ने बाके नंगा हुआ ही रिला नहीं लगे अन लगे अन लगे Ya wala. Yura ye wura ye sisan. a ka so bɛɛ falen don mobili la e fanta de ali ni nta o kaso e be na ko kibe bɛ ɛdiri chai mo mɔgɔ t'o ka lafiya sa ne minɛ kɛra sura wuli i ga wuraya da ko o sa ke ka kɛ ne mi e ga patro jakarta y'a tene ne kan. na i ko mɔgɔw kulukɔrɔ ko kibe bɛ ɛdiri patro ma ko ventana bɛ